Saluton kai bon venon al nia nova Zamenhof medito. Ni daurigas la kun meditadon sur la vortoi de la poemo la espero. Kai ni atingis la numeron 3. En pagio cen, eh, Sur neutrala lingua fundamento, comprenante unula alian, la popolo i faros en consento unu grandan rondon familian. Ien, citiu estas la kerno del esperantismo, la Osamenhof. Sur neutrala lingua fundamento, unu grandan rondon familian. Do, la strofo comencijas cae finas per la cefai conceptoi de la tuta Zamenhofa filosofio, cio estas la neutrala lingua fundamento. Do, gi estas fundamento, cae tio coincidas fin fine con la fundamento en la senso de la libro. Tio estas lingua fundamento, char tio estas la baso, la fundamento, de la existo de Esperanto post la pioniera faso, do ecte la dua generazio de lingvo uso. Cae tio, facte la fundamento, estis baro contrao la reformoi kies uh, celo estis plibonigo de Esperanto, sed lausamen hof tre prave finfine transformigius al uh, disfaligo de la comunumo. Caedo, estas tre interesse che facte tio lingua fundamento neutrala la senso de etne gente neutrala gine appartenas al iu ain gento, popolo, nazio, etno, estas formanta, estis formanta muron contra la aliae. Sed lau Zamenhof iom post iom la popoloi consentus consentos en la estontezo tio esas ja la tempo de la espero la estontezo unu grandan rondon familian unu nur unu rondon do la espero estas que la homaro kiu estas familio la usamenhof estos rondo do ciui membroi staras en la sama vizo kai tiu vizo estas en fina cio estas rondo kai ili havas la sama en sama in raitoin kai devoin kai do havas diru ne justan avantagion sur la liei. Pro tio, tio eses la neutralezzo. Cai tio ocasus pro la compreno sur la danke alla lingua fundamento. Cai tio esas la espero. La essenza della espero. Do, en la espero estas, en iu ain espero, estas constato pri situatio nun tempa, cae positiva scenaro en la estontezo. Cae la nova sento, la forta voco, la facila vento, estas la flugiloi sur ciui oni povas construi la estontezo, iam nun por plibonigo de homaro. Do, ien la kerno de fero, ni povas cun mediti. Do, ciu tiu vere egalas alla tiel nomata fina venco, au ne? Ciar shainas al mi, che ci espero de Zamenhof estas ium pli vasta. Do ne sufficias che ciui parolu esperanton. Tio estas la celo de la fina venco, ciu ne? Sed, che ili formu unu grandan rondon familian, che do ne sufficias la lingvo. Lau mi estas ium pli en la concepto de Zamenhof. Sed, ni cun meditu pre tio. Corandam provi atento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen sen fine.